wote tumekutana na ile story ambayo imetrend sana wiki hii hapa uh, baada ya msanii Rayvanny kujitoa kwenye lebo ya WCB Wasafi yeah. mm -hmm. kila mtu alizungumza la kwake, au sio bwana? mm -hmm. Ehe, lakini pia producer mkubwa ambaye ameitengeneza industry ya Bongo Flava, naweza nikasema amechonga pia barabara ya Bongo Flava, P Funk Majani alisikika akiwa anafanyia interview akiwa anafanyiwa interview na kusema kwamba uh, wasanii wa lebo ya WCB ina ina inanyonya wasanii na ndio maana uh, hawakai na kwa kuna mambo mengi sana majibizano akaingia baba levo hapo kati akaingia salam sk kukuwa kuna majibizano mengi sana so uh, tum, tumsikie kwanza Bifa majani kuhusiana na, na, na, na ile interview aliyokuwa anafanyiwa akisema kwamba lebo ya WCB Wasafi inanyonya wasanii kitu kimoja mi nachopenda uwe fair uwe na usifanye biashara kuangamiza wenzio ndio maana haujawahi kuona imetokea kwetu kwamba sisi tuna maelewano yetu na tunakula sambamba wale wanadidimiza msanii yule wanachukua asilimia kubwa alafu yeye anabaki na ndogo akienda kuimba anatumbuiza bado anakatwa hela kubwa akiuza kwenye albamu anakatwa hela kubwa mm-hmm. hicho mm, ndicho -hmm. amekisema eh, producer Pifak Majani, lakini tuka, tuka, tuka uh, kwenye interview hiyo hiyo aliulizwa yeye anafanya kazi na msanii Rapture sasa hivi anamsimamia chini ya recording, recording label ya Bongo Records. Mm-hmm. Yeye anafanya vipi kazi na na, na, na Rapture? Kwa ufupi, kazi yetu tunayoifanya percentages ni very fair, na kwenye show karibia Rapture anachukua asilimia sabini, lebo inabaki na thalathini Kumbuka katika lebo management nini yote hiyo inakatwa mule mule, then uwekezaji wote unatoka kwetu, sijui kama unanea videos, sijui nini, mavazi, usafiri, nini nini, kila kitu, usimamizi wote. Ishu kama ambavyo umesikia ni, ni, ni, ni, ni shughuli nzito sana na imeleta mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii yeah. lakini mimi nitaizungumzia kwa, kwa, kwa namna hii nadhani mikataba mara nyingi ni, ni makubaliano kati ya mmiliki wa lebo na msanii anayesajiliwa kwenye lebo mm-hmm. na inapofikia wakati msanii anataka kutoka kwenye lebo kabla ya mkataba kuisha maana yake unavunja terms and conditions za mkataba una terminate. Umenielewa? Kama una terminate mkataba, maana yake kuna fidia ambazo unapaswa kuzilipa kwa ajili ya ku, ili uweze ku terminate ule mkataba. Iko hivi Alia, point ni nini? Iko hivi, tunaelekea taratibu. Kuna kuna kuna biashara ya muziki hmm. na kuna kumsaidia mtu kwenye muziki mimi ninachokiona ni kwamba uh, lebo ya WCB Wasafi inafanya biashara ya muziki mm. si umeshanelewa mm. na binafsi inavyoona ni kweli kwamba WCB imekuwa ikipewa lawama nyingi sana kwamba inanyonya wasanii sijui nini na nini mm. lakini mimi kwa upande wangu unaona si kweli okay kwa mimi navyo navyoelewa eh. na uelewa wangu yeah. eh, nita speak facts kabisa ambayo mm unaweza ukachagua kukubaliana mimi au kutokubaliana mm. na mimi but mkataba mm. mpaka uwe mkataba mm. yaani mimi mpaka nije kusaini mkataba wako ndio lazima mimi niwe nimekubaliana yes. na mkataba, mkataba wangu sindio yes, kabisa na kwa, makuba, na kwa makubaliano ya huo mkataba mm. there is no way naweza nikaenda against huo mm. mkataba yes. of course inapofikia kipindi let's say natamani kuwa you know, just peke yangu na kufanya mziki wangu mwenyewe mm lakini bado nipo kwenye mkataba na record label fulani mm. ninapotaka kujitoa mm. pia kuna makubaliano mm. ambayo yapo mm. umenelewa sio kwamba mimi naamka tu from nowhere mm. na naamua tu kwamba wewe umeamua sasa unataka kutoka kwenye lebo mm. sasa wewe tabidi ulipe shilingi fulani mm. naamini kwamba um, iko very professional of course sijui umenielewa hakuna kukurupuka mm. hilo ni moja mm. pili unaposema kwamba msanii ananyonywa sijui mm. au, au wasanii sijui wana, wanaonewa mm. au vipi aronsi kama ina yani, yani sikubaliani nayo especially mm. inapokuja kwenye lebo ya wcd mm wote sisi ni mashahidi mm. hakuna msanii wa WCB ambaye ni msanii mdogo mm, hakuna anaishi kinyonge mm. hakuna kweli hakuna msanii wa WCB ambaye anaishi kinyonge, kinyonge.